Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing tentang aplikasi Lightroom Untuk aplikasi ini mungkin sebagian teman-teman sudah gak asing lagi ya Karena sebagian ini sekarang lagi trend aplikasi Lightroom untuk edit foto sehingga lebih kelihatan lebih profesional Oke langsung aja Pertama kita download dulu aplikasinya Jadi teman-teman silahkan buka like Play Store Lalu silahkan di searching Like Drum Ya ini dia L I G H T R O M Lightroom. Oke, silakan silahkan diinstal. Tapi kalau teman-teman yang udah install kita tunggu dulu teman-teman yang belum ya jadi kali ini kita akan sharing bagaimana men-setting foto biasa yang diambil dari handphone jadi bisa kelihatan lebih profesional ya kita tunggu dulu jadi teman-teman eh, ini akan secara detail dijelaskan tentang settingan pencahayaan, kurva, warna, dan segala macamnya sehingga lebih detail. Nah, tapi kali ini kita coba untuk mengedit foto yang untuk eksterior yang berada eh yang eh, eksterior apa yang berada di luar ruangan eksterior pula. Oke. Okay. Ya, masih loading. Oke, okay, ini sudah lanjut. Lightroom. Ya, ini pilihannya kita buka. Eh, Adobe Photoshop Lightroom. Oke, ini kita geser aja. Nah, di sini kita diajak untuk login. Jadi teman-teman yang sudah login di Facebook, silahkan klik Facebook aja. Jadi biar lebih mudah kita login di Facebook. Kebetulan saya sudah terkoneksi Facebooknya. Oke, untuk langkah awal kita pilih dulu foto yang akan kita edit jadi kita ambil bagian bawah ini yang biru ya izinkan karena baru pertama kali lalu kita pilih foto yang akan kita edit ya ini ada foto saya oke ya ini dia oke okay. Eh, lewati aja ya biar lebih cepat oke okay. pertama yang laku, yang harus kita lakukan perhatikan bagian bawah di sini banyak kali menu ya ada selektif healing angkas profil otomatis cahaya warna efek detail optik dan geometri oke okay. pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik bagian cahaya ya akan muncul seperti ini setelah pencahayaan ini yang pertama kita atur kita buat di angka plus 20 ya kalau ke kanan dia plus ya 0,2 eh, maaf 0,2 karena kalau apa makin terang nanti pencahayaannya ya kita perhatikan sekalian di foto itu ada perubahan ya kita setting di angka 0,2 Oke, lalu kita turun ke bagian ke bawah yaitu ada kontras kita geser ke kiri ya kalau ke kiri ini dia minus kita ambil di angka minus 38 kontrasnya minus 38 atau 39 lalu turun ke bawah lagi ini ada high light kita buat positif 18 atau ke arah kanan di angka 18 perhatikan gambarnya lagi ini akan ada perubahan lalu kita scroll ke atas ini ada bayangan di bayangan kita dibuat di angka 60 sebelah kanan positif 60 oke lalu di warna putih ini kita habiskan ya kita buat minus 100 lalu di bagian hitam paling terakhir ini kita buat positif 30 atau di angka 30 oke ini selesai kita geser Oke ini yang ringan kita ini ada tulisan kurva ya kurva kita klik ya perhatikan titik bagian bawah kita geser ke arah kanan oke sekarang di bagian tengah untuk fokus ke wajah kita naikkan dikit lalu kita ambil titik di atasnya lagi ya jadi wajahnya kelihatan lebih terang ya oke selesai oke setelah pencahayaan kita bagian bawah ya menu bagian bawah kita klik bagian warna ya warna di sini ada pertama tem ini kita buat di angka 2 lalu di bawahnya ini ada corak kita buat di angka 4 lalu kita scroll ini ada view kita buat di angka 40 dan perhatikan gambarnya banyak perubahan signifikan ya dari awal oke lalu bagian kejenuhan kita buat di angka 10 oke ini selesai perhatikan warna HTM tadi HTM hitam putih udah kita setting lalu di bagiannya kita klik bagian campuran di sini ada merah yang pertama lalu di zona merahnya kita buat di minus angka 16 ya sebelah kiri ya jangan lupa lalu kejenuhannya kita setting lagi di angka minus 10 ya lalu bagi luminance kita setting di minus 6 oke selesai bagian atasnya tadi kita geser ke orange kembali lagi ke Rona itu kita setting ke minus 8 lalu kejenuhannya kita buat di minus 30 oke okay. ya lagu luminance kita buat positif 24 berarti ke kanan ya di angka 24 Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini ke arah kuning. Jadi teman-teman untuk tahap awal gak ada kelihatan ini ya, agak ribet tapi nggak kok nggak usah khawatir. Nanti lama-lama kebiasaan. Oke, ini kuning kita rubah di angka minus 8. Oke, turun ke bawah, kejenuhan kita buat di plus 30 sebelah kanan. Oke, bagi luminance-nya kita buat di angka 64. Ups. Oke, okay. kembali ke warna hijau. Yang ronanya kita buat minus 56 atau sebelah kiri. 56 atau 57 oke okay. lalu yang kejenuhannya di angka plus 32 atau 33 oke okay. Oke, okay, yang hijau kita abaikan. Lalu ini ada biru aqua. Yang ronanya kita abaikan tetap 0 yang kita perhatikan adalah kejenuhan. Kita buat di minus 100. Begitu juga dengan luminansia, kita abaikan tetap nol. Lalu di biru ini, di ronanya kita buat minus 40. 41, oke. Okay. Yang kejenuhannya kita buat plus 14. Ya, yang terakhir luminansia dibuat di minus 26. Oke. Okay. Untuk yang ungu sama merah kita abaikan dan ini sudah selesai, kita klik selesai. Oke, kembali lagi ke bagian bawah menunya. Kita klik bagian efek. Bagian efek ini ada tekstur, kejernihan, efek kabut. Ada vibrance, ya, terus ke bawah ada kuantitas grain. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah di teksturnya ini kita rubah sebelah kiri di minus 4 aja lalu untuk kejernihan kita buat di angka 28 minus positif 28 untuk yang lain kita abaikan oke okay. ini udah selesai di bagian efek kita pindah lagi ke menu bagian bawah ini ada gambar segitiga kita klik ya ini ada detail detail ini yang perlu kita perhatikan ya itu ada pengurangan noise dan ada pengurangan noise warna jadi untuk menajamkan kita abaikan, kita perhatikan di Fahrenheit ini kita buat di plus 17 ya. Kita kurangi lagi ya, jadi plus ups plus 17 oke. Okay. Yang lain diabaikan pengurangan noise warna di sini kita buat di angka 27 ya. jadi bagian detail ini yang perlu kita perhatikan adalah ups sorry yang perlu kita perhatikan hanya ada dua menu di pengurangan noise dan pengurangan noise warna selesai dong jadi inilah hasilnya jadi kita bisa perhatikan dari awal tadi perubahannya jadi warnanya lebih terang nah, ini adalah foto untuk yang di luar ruangan jadi lebih profesional lagi kelihatannya jangan perhatikan modelnya ya nah, jadi perhatikan hasil editnya jadi sengaja modelnya yang jelek kita ambil tapi hasil editnya luar biasa jadi teman-teman silahkan dicoba jika berhasil silahkan klik eh, silahkan diketik di kolom komentar saya berhasil mudah-mudahan ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan di share kepada teman-temannya dan jangan lupa klik like dan subscribe terima kasih ya ini terakhir ya, belum lagi. Kita ini ya, ini udah selesai. Langsung kita simpan di keperangkat. Atau kita ekspor. Ini ada formatnya, ada JPEG. Kualitas 100%. Oke. Okay. Oke, okay, selesai. Jangan lupa di klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.